¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas del Canal 4 Uruguayo? Hoy se cumplen 60 años de aquel glorioso 23 de abril de 1961, el día en que comenzaron a dar a los uruguayos el mejor regalo para los hogares de aquel país. Hoy, con una programación nacional del 70% y un 60% en vivo, se merecen este magnífico aniversario de diamante. Feliz cumpleaños, Canal 4 de Uruguay. Que Dios, por intercesión de la Virgen María, les bendiga y les acompañe siempre.